personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. do bebê se demais, não foi? Não interessa. E aí, e agora, era? E o que aconteceu? O chaveado. O que aconteceu? Hum, o chaveado. Esperem! Não saiam! Cala a boca! É o meu dinheiro que tá saindo pela puta! O que significa isso, senhor Lula Molusco? Principalmente seu cu. O que significa isso, senhor Lula Molusco? Hum, não interessa pra você. Esse é o plano mais é? que eu já ouvi. É, parece... Sim! Olha, o Jorel tá fazendo o passinho do Michael Jackson. Cala a boca! Come a tua... Filósofo! Eu não quero! Ela tá igualzinha... Fracassado! Uh, Lila? Oi, oi, oi! Oi, oi, oi, oi! Eita! Cozinho! Eita! Capeta número um, liga! Ah! Ligou. Ih, Sérgio, sujou! Vambora, vambora! Tá Pare de chorar, as porque eu só estou